Mari untuk baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Mengelola nafas dulu, karena aku nggak siap Mbak Nida, aku nggak siap melihat uh, kemeriahan takbir pada malam hari ini. Harus kemenangan ya Mbak, iya, kemenangan. ya Besok udah sholat nangis loh tadi aku malam ya Allah perasaan ku nggak ngapa-ngapain. Kalau udah mau gitu loh merinding lagi nih aku <laughs> oke deh kalau gitu persiapan untuk peserta pertama yang berangkat nih ada dari mana Mbak Nida? ada dari Masjid Al Hidayah Tampungan ya, ma yang ya, mana okay. tadi bagi ya? Ada oh. di ujung barat. Oke, okay, sudah melambaikan kipas angin. Gimana teman-teman dari Masjid Al Hidayah Tampungan sudah siap? Siap. Oh. Sudah siap, Mbak. Itu pesertanya kecil banget, Mbak. Itu seusia keponakan saya tiga tahun. Luar biasa. Oke deh, kalau gitu teman-teman dari Masjid Al Hidayah Tampungan kami persilahkan untuk memulai membuka perjalanan parade takbir keliling pada malam hari ini. jadi kita lompatin ke nomor tiga dulu Lompat ya. ke nomor tiga aja berarti nomor ya nomor ya. tiga ya. ayo mana ini suaranya nomor tiga dari mana bagi nomor dari tiga? mana ya, pesertanya juga nggak tahu dari mata dari oke deh nomor tiga ada dari mana mbak Dida masjid nomor tiga ada masjid Al Hikmah Karanganyar lama nggak mas oh, oh, oh, oh, oh, oh, Siapa? Baik untuk Masjid Al-Hikmah Karanganyar, kami persilakan untuk mempersiapkan diri untuk selanjutnya menyusul teman-teman dari Masjid Al-Hikmah dari Masjid Al-Hijayah Tapuk. semangatnya sampai nanti waktu penilaiannya lagi ya ini jamaah yang pun sudah banyak banget kayaknya ada dari seluruh penjuru sudah selesai sedangkan utara kumpul di sini kumpul di sini semua karena sekarang di Sendang Terpa itu semuanya melaksanakan takbir keliling dari Sendang Terpa Utara, Sendang Terpa Tengah, Sendang Terpa Selatan semua melaksanakan acara takbir keliling Oke deh. Selanjutnya persiapan sudah mulai ngantuk belum nih dek? Sudah mulai capek? Belum mulai lagi. Masih semangatnya masih sampai akhir juga harus masih deh semangatnya. Saya jadi teringat waktu kecil dulu mbak Nida. Setiap kali ke takbir keliling itu selalu izin sama kakak-kakak sensasi yang nggak pernah aku lupain apa itu baik selalu diteriakin nah, iya. berhancur dan ternyata sampai sekarang kakak-kakak pendamping kakak-kakak pembinanya itu selalu mengingatkan untuk kita terus bersemangat baik ya selanjutnya nomor urut 4 dari Mas persiapan untuk Masjid Baitul Salam Lampau Karangasem Masjid Baitul Salam Kelompok Karangasem. Dia Manila, hati-hati di jalan. Adik-adik tetap semangat, tetap jaga stamina-nya karena besok harus bangun pagi untuk sholat lagi. Dijaga juga tetap tiba di jalan dan juga dijaga kompakannya yang pasti yang lagi. Ya, betul banget. habis sih bisa sampai habis nih terlalu bersemangat di awal acara masih panjang acara masih panjang masih, masih sampai jam 11 nanti aku juga harus saving energi nih kayaknya ya soalnya nanti di akhir tuh bakal ada display mbak Ninda oh iya betul banget nanti di akhir ada display jadi kekompakannya masih banget dijaga dari awal sampai akhir jadi penilaian untuk parade takbir pada malam hari ini tidak hanya displaynya saja, tetapi ketika parade di jalan itu juga uh, juga dinilai gitu. Jadi memang kekompakan itu harus dijaga kestabilannya dari awalnya hingga akhirnya. Oh, gitu. Berarti di jalan juga ada dinilai juga ya Mbak? Dinilai juga. Dan yang paling utama Mbak Nida, penilaian yang paling utama adalah kekompakan takbirnya. Oh betul, takbirnya Mbak. Iya, iya. dong. Yang diutamakan takdirnya percuma ini maskot bagus kostum bagus tapi kalau takdirnya nggak bagus itu aduh kalau melempem itu ya kalau ya bahasanya itu ya. aduh gitu karena kita setiap kegiatan yang kita lakukan harus berdasarkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Aku juga belum lihat maskot dari kelompok selanjutnya itu apa ya, Mbak? Kok kayak apa sih? Robot apa itu Mbak Oh bukan Luna ya? Oh Luna iya, yang iya, iya, dari sini. Oke, baiklah. Bisa persiapan untuk kelompok selanjutnya. Ada dari mana Mbak Nida? Dari Masjid An-Najah Petung Rojo. Sudah siap belum ini? Sudah siap. Pakai kostum apa ya ini? nampaknya seperti apa sih itu yang robot-robot warna biru itu loh Nah bagian nggak apa-apa yang <laughs> oh, Oke okay, deh. Baik, silakan untuk mempersiapkan diri Tarawih Masjid tanah jawa Petong Rejo. zaman aku pakai kentongan sekarang udah mulai ada yang pakai karawitan ada yang bandnya ting tingnya itu ada tiga tingkat kalau dulu cuma satu tingkat aja yang kecil yang kecil ya, anak TK masih, masih sederhana sekarang sudah iya, sangat berkreasi teman-teman oh, oh, bener banget sudah mulai persiapan lagi nih untuk kelompok selanjutnya ini yang paling berat loh Mbak Nida kelompok selanjutnya itu berat apa nih Mbak Nida? Eh, soalnya membawa bulan dan bintang <laughs> semua bintang-bintangnya tuh dipindah di sini semua nih saya dulu lah di luar ada nggak sih bintang? tuh kan nggak ada Mbak Nida bintangnya pindah ke sini kelap kelip di sini ya Masya Allah pindah ke sini semua Mbak Gigi jadi nggak ada bintang di langit nggak ada lagi bintang di atas semuanya terpusat di musola al-hikmah Karangtengah. Gimana? Sudah siap teman-teman dari Al Hikmah Karangtengah? Siap. Kostumnya merah-merah menandakan semangat, semangat ya Mbak. Membara berarti. Ya. Membara. Membara sekali. Oke. Okay. Bisa untuk mulai persiapan disiapkan terlebih dahulu barisannya sambil menunggu kode dari panitia untuk nanti bisa melanjutkan perjalanan. tahun ini tuh maskotnya juga luar biasa loh Mbak Nida. Ada apa aja sih Mbak Ki? Belum lihat bahwa aku Mbak Ki. Aku juga <laughs> belum lihat sebetulnya. Tapi tadi sekilas ada beberapa yang lihat itu mulai beragam. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu tuh maskot tuh selalu Al-Qur'an, Ka'bah, sapi, gitu-gitu. Ya bagus, bagus banget. Cuma yang kali ini benar-benar beragam karena yang dulu tuh bener-bener kayak semuanya seragam tuh loh mbak Senada, satu gitu ya. Sendang ya. Terta Utara tuh maskotnya Ka'bah semua Masya Allah sekarang sudah mulai beragam ya Mbak Ki iya Oh Mbak Nida, oh, maskot itu maskotnya Ahimah Karang Tengah Maskot yang seperti siapa? semut ya Oke deh kalau gitu persiapan untuk Musola Al Hikmah Karang Tengah kami silakan untuk memulai perjalanan. gambarnya semut eh kayak bentuknya semut ya. semut rang-rang apa apa ya tuh mbak warnanya merah kali warnanya merah muda agar selalu manis dan sweet sekali oke deh tarawehan selanjutnya itu ada dari apa ini The Land of Borneo wih mengusung tema tentang oh, Borneo Borneo tanah Borneo berarti ya, ya. Uh, iya iya iya Kalimantan iya, iya, iya. kali Borneo Kalimantan kan maksudnya Oh pantas pantas ini kostumnya itu uh, sesuai dengan tema ternyata. Sesuai dengan tema, bener banget. Kreativitas banget, kreatif banget. Kreatif banget. Saya juga terkejut loh, ada yang pakai sayap. Khawatir nanti tiba-tiba terbang ke angkasa. <laughs> nanti kalau ada yang le lewat langit berarti dari masjid dari Al Amin ini. Alhamdulillah <laughs> Baik, boleh minta semangatnya dulu dari Masjid Alamin Kodongan. Masya Allah, semangat banget semangat <laughs> suaranya. banget suaranya. Oke deh. Oh, ini yang maskotnya paling gede Mbak Nida. Tadi aku susah banget mau oh. masuk yang lebarnya 3 meter, 3 meter itu ya tingginya 3 iya. meter tapi rata-rata kayaknya maskotnya juga gitu ya lebar 3 meter tingginya iya, dua setengah sampai 3 meter luar biasa sekali kreativitas itu apa ya, ini. ya mbak Ki ya gede banget itu, itu kayaknya naga eh ada awal <laughs> ya apa ya pak kayak naga gitu nggak sih iya ya kayaknya ya, dari mulutnya ya dari gigi giginya yang terlihat dari jauh sini Iya kan? Iya, iya. sepertinya sih ya Mbak. Gitu. Uh, uh, Warnanya oh, senada juga dengan ya, kostumnya. Kostumnya gitu. senada. Itu menandakan keberanian. Baik, kalau gitu persiapan untuk Masjid Al Amin Kodangan kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Wah, sudah mulai kosong nih Mbak Nida lapangannya. Ya, yang tadinya rame jadi yang... tersisa berapa ya Mbak Tersisa tiga. Oh, masih ada ini tiga. malah jadi penontonnya pada mau ikut karnaval juga ini kayaknya ya para penonton sudah membentuk barisan ini nanti jadi peserta yang terakhir. terakhir. Jadi peserta terakhir setelah tadi di ini Iya, setelah di Boloy nanti yang mau para adalah para jamaah yang menonton ada di sini. Ibu-ibu, bapak-bapak juga siap lagi. Iya, siap, semangat. Tapi tadi belum lihat ini ya Mbak Nida, ada peserta yang juga melibatkan orang tua ya. Semuanya tuh masih remaja-remaji bahkan anak-anak. Mungkin besok tahun depan bisa nih ya dikompakkan lagi. Mungkin kita ngadain iya, iya. <laughs> jadi apa namanya bapak ibunya tuh nggak cuma ngurusin kupat aja gitu Tapi sekali ikut parade takbir gitu kan asik deh kayaknya oke deh selanjutnya persiapan untuk kayaknya ini kampung tercinta Mbak Nida ini tempat asalnya Mbak Nida ini iya, selanjutnya ini maskotnya juga lebar yang lebar tinggi tadi itu juga bukan nggak Mbak Singa? Uh, sepertinya iya itu apa sih gong ya? gong ya Mbak Ki ya Tuh, Kalau nggak salah lihat sih tadi aku dari jalan kan melihat di Masjid Babatan itu maskotnya ada gong terus uh, ada banyak stiker bendera gitu. Iya. Kira-kira apa ya itu? Kira-kira apa ya? Nanti Maksudnya. bisa ditanyain langsung Nanti. aja ya. Oke okay, deh, baik deh. Nggak, aku mau nanya sama Mbak Nida kan Mbak Nida. <laughs> Oke deh, kalau gitu silakan persiapan untuk teman-teman dari kelompok Masjid Al Ittihad Babadan. ekstra ekstra kulikuler. Bagaimana teman-teman panitia masih semangat ya? Kok senyum-senyum sekali? Semangat-semangat, oke deh. Tinggal dua lagi ini yang mau jalan. Selanjutnya dari mana Mbak Nida? Dari Masjid Al Iktikaf Noyakertan. Sudah siap atau belum? juga. Ini semangatnya terlihat sekali nih banyak banget. Iya, banyak banget yang ada di sini kasih support buat anak-anaknya ikut lomba parade takbir. Makanya udah sepi loh pagi. Iya, Tapi iya. masih ada peserta ternyata. Masih ada peserta lagi. Uh, kita mendekat boleh Mbak Nida oh, iya. ke barat. <laughs> gongnya ya biasanya jadi gongnya. Ternyata nggak nyampe sana. Kita ke tengah aja Mbak Nida. jalan-jalan ke tanah lapangan biar berasa vibes jadi peserta <laughs> sekarang jadi peserta gitu sekarang jadi peserta kita oke dan selanjutnya bisa persiapan ini tuan rumah tuan rumah bisa tuan rumah tuan rumah gongnya gongnya peserta terakhir maksudnya ya ini bisa persiapan untuk spotnya itu buatnya berapa lama? waduh sedih banget itu buahnya seperti batu buah. bolos satu malam cukup kali langsung jadi langsung ada langsung ada di sini maksudnya saya langsung lihat ini mbak Nida oke boleh persiapan untuk teman-teman masih Ar-Rahmat Kadipolo mana suara sama ibadah aja nih kayaknya harus panjangnya ya mbak ayo lagi <laughs> kami aku pengen ngantar nih ayo semangat lagi was